miltai. Šioje pamokoje aptarsime miltų savoką. Susipažinsime su Lietuvoje plačiai naudojamomis miltų rūšimis, jų klasifikacija, panaudojimu. Miltai – smulkus milteliai, susidarantis šlifuojant sėklas ar kitus kietus elementus. Lietuvoje populiariausi kvietiniai ir ruginiai miltai. Prekybos vietose dar galime įsigyti miltų pagamintų iš avižų, grikių, žirnių, miežių, kukurūzų, ryžių, kokosų, avinžirnių, žemės riešutų, migdolų riešutų. Seniau miltai buvo malami malūnuose, kur girna suko vėjas arba krintantis vanduo. Šiais laikais tai atlieka elektriniai varikliai. Pagal poreikį, kokiu miltu pageidaujame, yra atliekamos įjojimo operacijos bei naudojami skirtingo malimo velenai. Švieži miltai maloniai kvepia, turi truputį salstelėjusį skonį, šviesiai kreminės spalvos. Nepatartina gaminti iš ką tik sumultų miltų. Gaminiai bus neiškilę, nelaikys norimos formos, trupės. Reikia leisti jiems subręsti bent 3-4 savaitės. Turi įvykti deguonis įtakojami cheminiai procesai. Tad sumalti miltai turi būti laikomi medžiaginiuose arba popieriniuose maišuose kad oras galėtų gerai cirkuliuoti. Miltus reikia laikyti sausoje, vėsioje, vėdinamoje patalpoje, kad negautų tiesioginių saulės spindulių. Jeigu patalpose per drėgmę, miltai sulimta, tada juos reikia paskleisti ir džiavinti. Netinkamai laikomi miltai gali apkarsti, pradėti pelyti, gali atsirasti kenkėjų, maistinių kandžių smulkių vabaliukų milčių ar uodvabalių miltų pakuotės vartotojui suteikia daug naudingos informacijos čia galime rasti nurodytą miltų rūšį tipą energetinę vertę miltų sudėtį angliavandeniai baltymai riebalai druskos skaidulinės medžiagos ir netgi kokiems kepiniams jie rekomenduojami priklausomai nuo sietų nustatymo Iš kviečių grūdo galima pagaminti pėlenas, potmilčius, antros rušies miltus, pirmos rušies miltus, aukščiausios rušies miltus. Skaičius 405, 550, 812, 1050, 1600, 1700 nurodo pelenų kiekį. Pelenų sudėtyje yra mineralinių medžiagų bei spalva kuo skaičius mažesnis tuo miltai bus baltesni ant miltų pakuočių galime rasti ne tik kaptartus skaičius bet ir raides b c d e f kuriomis žymimas glitimo kiekis kuo toliau alfabete raidė tuo daugiau glitimo sudėtyje turi miltai. Glitimas dviejų baltymų - glutenino ir gliadino junginys. Sudrėkintas jis suformuoja plonų ir tamprių gijų tinklą. Šiai dienai tenka apgailestauti, kad yra žmonių, kurie yra alergiški glitinui. Pramonė atsižvelgia į paklausą ir galima įsigyti miltų be glitino. Skaičiai kartu su raide nusako miltų tipą. Pavyzdžiui, 405C, 550D. Lietuviui būtų sunku įsivaizduoti savo virtuvę be miltų. Juos naudojame labai plačiai. Įvairių kepinių, bandelių, tortų, plokštainių, šviesios ir tamsios duonos, duoniukų, trapučių, sausainių, antrųjų patiekalų, koldūnų, virtinių, makaronų, lietinių, blinelių, picų gamybai, padažų gamybai, sriubų sutirštinimui, mėsos, žuvies, varškės, daržovių paniravimui, apvoliojimui prieš kepant keptuvėje, orkaitėje ar verdant riebuluose ir netgi gaminant ledus. Taigi, norint pagaminti kokybišką mėlynę tešlą, rinksime smiltus turinčius daugiau glitimo, kurius išviesius biskvitus aukščiausios rušies smiltus su mažu glitimo kiekiu. Sveikesnė ir maistingesnė duona ar makaronus, miltus su selenomis, pilno grūdo miltus netoleruojantiems glitimo miltus pagamintus iš riešutų, ryžių, kukurūzų. Dėkoju už dėmesį.